Вітаю вас, шановні користувачі! Тема сьогоднішнього уроку операції з малоцінними активами в конфігурації Бухгалтерія для України реліз 1.2.28.1. Для доступу до об'єктів, які забезпечують збереження даних обліку малоцінних швидкозношуваних предметів, найзручніше користуватися сервісом, який надає інтерфейс службової обробки панель функцій на закладці Основні засоби, яка в свою чергу має вкладку Малоцінні активи. Тут представлена схема роботи з МШП від придбання устаткування, що реєструється документом надходження товарів і послуг, до подальшого введення МШП в експлуатацію відповідним документом, передача малоцінних активів в експлуатацію, можливого переміщення малоцінних активів в експлуатації та списання малоцінних активів з експлуатації. Якщо ця обробка на екрані у вас відсутня, її легко можна знайти в меню довідка панель функцій. В нижній частині панелі функцій знаходяться посилання на існуючі журнали документів ведення початкових залишків малоцінних активів в експлуатації та партія малоцінних активів в експлуатації ручний облік, а також журнал в якому можна знайти всі документи обліку малоцінних активів незалежно від типу документа. Тут знаходяться посилання на довідники системи, номенклатура та призначення використання, і основні звіти, які використовуються при веденні обліку. Якщо на момент початку ведення обліку в конфігурації бухгалтерія для України ваша організація вже користувалась іншими обліковими системами, в тому числі і попередніми версіями 1С підприємства, скоріше за все, вам знадобиться документ введення початкових залишків малоцінних активів в експлуатацію. Відкриємо журнал цих документів і бачимо, що в демонстраційній версії програми відсутні документи такого типу. Тому за допомогою кнопки Додати або натисканням на клавішу Insert створюємо новий документ. Відкривається форма документа, в шапці якого ми бачимо стандартні реквізити: номер документа, дата документа, організація, до якої відноситься документ. Підрозділ, по якому ведеться облік, наприклад, це енергоцех, Автоматично підставляється значення відповідального за оформлення операції, а в робочому полі документа розташовуються три закладки: малоцінні активи, яка містить табличну частину документа. Додатково тут заповнюються реквізити для друкованих форм документа і закладка комісія, де можна вибрати склад комісії з відповідного регістру склади комісії або сформувати довільний склад комісії, вибираючи членів комісії із довідника співробітників організації. Повернемось на закладку Молоцінні активи і познайомимося з порядком заповнення реквізитів табличної частини документа. В табличній частині необхідно вказати список і кількість малоцінних активів, що знаходяться в експлуатації. По кожному окремому активу формується окремий рядок табличної частини. Натискаємо кнопку Додати і починаємо заповнювати реквізити. Нагадую користувачам, що поля для заповнення значень реквізитів можуть мати червону лінію, наявність якої означає обов'язковість заповнення реквізита. В даному випадку це реквізити фізична особа, малоцінний актив, призначення використання і кількість, а також реквізити шапки документа, номер підрозділ. Номер буде заповнений автоматично при зберіганні документа. Підрозділ ми вже вибрали. А тепер вибираємо фізичну особу. Фізична особа вибирається з довідника співробітники організації. Це та особа, яка відповідає за експлуатацію актива. Ну, наприклад, Горбатова Інна. Малоцінний актив вибирається з довідника номенклатура. Переходимо в групу спецодяг і вибираємо куртку ватяну. Наступний реквізит призначення використання. Значення цього реквізиту вибирається з довідника призначення використання і є обов'язковим для заповнення. Довідник призначення використання використовується для визначення варіантів призначень використання, переданих в експлуатацію малоцінних активів. Саме тут визначається, яким чином буде відображене в обліку використання конкретного активу. Давайте відкриємо форму одного з елементів довідника і трохи детальніше познайомимося з структурою елемента. Зверніть увагу на те, що в карточці фіксується номенклатура, яка відповідає цьому призначенню, заповнюється довільне найменування призначення використання. Один із головних реквізитів вид малоцінного актива. В залежності від виду малоцінного актива може навіть змінюватися склад реквізитів карточки елемента. Вид малоцінного актива визначає, до якої категорії буде відноситися актив по призначенню використання. Це може бути малоцінний швидкозношуваний предмет, малоцінний необоротний актив або бібліотечні фонди. Кількість за нормативом видачі це кількість, яка буде використовуватися для підстановки по умовчанню кількості в документах. Одиниця виміру це базова одиниця виміру номенклатури власника конкретного призначення. Строк використання залежить від призначення активу і заповнюється відповідальною особою. Спосіб відображення витрат вибирається з довідника способи відображення витрат по амортизації. Довідник містить способи віднесення витрат по амортизації основних засобів і нематеріальних активів на витрати підприємства в бухгалтерському обліку. У довіднику вказуються способи одержання бази для розподілу амортизації, рахунки і аналітика для віднесення на витрати. Якщо ми відкриємо карточку елемента, то в табличній частині карточки ми бачимо сукупність параметрів для віднесення видатків з амортизації на витрати. Якщо існує необхідність розподілу витрат на різні рахунки бухгалтерського обліку, в такому випадку можливо введення кількох рядків витрати з амортизації будуть розподілені по рядках відповідно до коефіцієнтів розподілу. Коефіцієнти розподілу вказуються в кожному рядку. Якщо у нас використовується тільки один рядок, то коефіцієнт повинен мати значення одиниці. Докладніше використання цього довідника було розглянуте в уроках по обліку основних засобів нашого циклу. Якщо наше призначення використання має вид малоцінного необоротного активу або бібліотечних фондів, ми маємо можливість вказати рахунки бухгалтерського обліку відповідних активів. Закриваємо картку призначення використання без змін. Давайте будемо вважати, що це у нас малоцінний необоротний актив. Виберемо призначення з першого рядка довідника і продовжимо заповнення рядка табличної частини. Звертаю вашу увагу на те, що кількість і одиниця вимірювання були підставлені автоматично. Заповнимо реквізит вартість 500 гривень. Вартість податковому обліку заповнюється автоматично і дорівнює вартості бухгалтерському обліку. При необхідності можна змінити це значення. Також слід вибрати податкове призначення ПДВ, оподатковане ПДВ, після чого спробуємо записати і провести документ. В результаті наших дій документ проведено, і ми можемо познайомитися з результатами проведення. Склад і рахунки проводок залежать від виду малоцінного активу. В даному випадку це малоцінний необоротний актив. Тому формується проводка по дебету рахунку 1122 в кореспонденції з нульовим рахунком на суму вартості активу. Проводка по нарахуванню 100% амортизації і проводка по рахунку МЦ на ту саму суму і кількість. В разі операції з малоцінним швидкозношуваним предметом формується тільки проводка по рахунку МЦ. В вікні результатів проведення документа ви маєте можливість отримати звіт по рухах документа, натиснувши на відповідну кнопку, і роздрукувати результат на принтері. Закриваємо звіт по рухах документа, документ введення початкових залишків, а також журнал цих документів. В наступній частині сьогоднішнього уроку ми з вами познайомимося з повним циклом ведення обліку малоцінних необоротних активів на підприємстві. Як ми вже говорили, впродовж свого існування малоцінні необоротні активи спочатку купуються, потім передаються в експлуатацію. В процесі експлуатації актив може бути переміщений від одного співробітника до іншого, і, звичайно, наступає момент повного зносу і списання. Почнемо з придбання спецодягу для наших співробітників. Операції придбання малоцінних необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів реєструються документом надходження товарів та послуг. Відкриваємо на панелі функцій відповідний журнал документів і створюємо новий документ. Одразу вибираємо операцію Устаткування. Заповнюємо реквізити шапки. Це реквізит контрагент, наприклад, постачальники Укрпостачзбуд, договір та склад. Змінимо значення складу на оптовий, головний склад. Переходимо до табличної частини устаткування. За допомогою кнопки Додати панелі інструментів табличної частини додаємо новий рядок. Вибираємо номенклатуру з довідника Номенклатура. Переходимо в папку Спецодяг і вибираємо позицію куртка ватяна. Визначаємо кількість, наприклад, 2 штуки, і ціну активу 600 гривень. Більшість реквізитів рядка заповнюється автоматично у відповідності до поточних налаштувань програми. Перевіряємо коректність заповнення і помічаємо, що рахунок 28.1 нам не підходить. Якщо ми хочемо вести облік куртки Ватіно як малоцінного необоротного актива, рахунок повинен бути 15.3.1. Можна змінити це значення вручну, що ми з вами зараз і зробимо. Вибираємо з плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 1531. Але якщо передбачається багато операцій з цією номенклатурою в майбутньому, має сенс виконати налаштування регістру відомостей рахунки номенклатури. В принципі, таке налаштування не є темою сьогоднішнього відеоурока. Проте як це зробиться, ви можете переглянути в уроці номер 11 нашого циклу. При правильному налаштуванні регістру при виборі номенклатури буде підставлятися коректний рахунок. Тепер додаємо ще один рядок і вибираємо з довідника номенклатура черевики. Також дві штуки за ціною 400 гривень. Обов'язково перевіряємо коректність автоматичного заповнення інших реквізитів рядка. У зв'язку з тим, що черевики будуть обліковуватися як малоцінні швидкозношувані предмети, міняємо рахунок 28.1 на рахунок 22.1 і переходимо до закладки рахунки розрахунків. Перевіряємо коректність автоматичного заповнення рахунків розрахунків з контрагентами. І якщо все в порядку, проводимо документ. Для цього знаходимо кнопку Провести натискаємо її. І у заголовці форми бачимо напис Проведено. Після цього ми можемо перейти до перегляду проводок документа. Натискаємо на кнопку результата проведення документа і аналізуємо побачену нами інформацію. В бухгалтерському обліку сформовані проводки по прибуткуванню малоцінного необоротного актива куртка Ватяна на рахунок 15.3.1 і малоцінно швидкозношуваного предмета черевики на рахунок 221 кореспонденції з рахунком постачальника, а також проводки по податковому кредиту на суму ПДВ. Одночасно формуються рухи регістрів обліку ПДВ, очікуваний і підтверджений ПДВ придбань, і податкового обліку придбання податковий облік. Таким чином, ми з вами придбали декілька позицій малоцінних активів різного типу. Закриваємо вікно результатів проведення документа надходження товарів і послуг і переходимо до наступного кроку. Наступним кроком стане передача придбаних нами малоцінних активів в експлуатацію за допомогою майже одноіменного документа. Новий документ можна, звичайно, сформувати таким же чином, як і документ придбання вручну заповнюючи реквізити. Але це не дуже продуктивно, особливо при великому документообороті та масових закупках. Ми скористаємося механізмом введення документа передачі малоцінних активів в експлуатацію на підставі сформованого тільки що документа надходження товарів і послуг. Саме тому ми не спішили закривати документ придбання. Знаходимо в панелі інструментів кнопку Вести на підставі натискаємо її і в випадаючому списку знаходимо документ передача малоцінних активів в експлуатацію. Вибираємо цю позицію і отримуємо в результаті вже частково заповнений документ передачі малоцінних активів в експлуатацію. Нам залишається завершити заповнення, відкоригувавши при необхідності вже заповнені та заповнивши пусті реквізити правильними значеннями. Визначаємо підрозділ, який передається в експлуатацію придбана нами малоцінка, наприклад, ремонтна ділянка. Нагадую, що якщо реквізит має в нижній частині поля вводу червону лінію, це означає обов'язковість заповнення реквізита. Реквізит підрозділ є також обов'язковим для заповнення. Переходимо до заповнення табличної частини малоцінні активи табличній частині обов'язковими для заповнення є реквізити фізична особа, малоцінний актив, призначення використання, кількість та рахунок. Значення реквізиту фізична особа вибирається з довідника співробітники організації. В нашому випадку ми можемо вибрати довільну особу, наприклад, Горбатова Інна Іванівна. При вводі документа на підставі значення малоцінного активу підставилось автоматично а взагалі його значення вибирається з довідника номенклатура. Призначення використання вибирається з одноіменного довідника, і саме тут остаточно вирішується доля активу, порядок його подальшого обліку. З призначенням і структурою цього довідника ми знайомилися на початку сьогоднішнього уроку, тому зараз на цьому зупинятися не будемо. Вибираємо призначення використання з першого рядка куртка Ватіна. Значення реквізиту кількість визначає кількість списання малоцінного актива зі складу і може підставлятися автоматично при виборі призначення використання активу. Заповнимо другий рядок. Вибираємо фізичну особу. Хай буде Золотухін Олександр Максимович. Призначення використання в даному випадку ми вибираємо з видом актива малоцінний швидкозношуваний предмет. Перевіряємо правильність вибору рахунків. Для цілей бухгалтерського та податкового обліку малоцінки в експлуатації вказується рахунок обліку малоцінки на складі, наприклад, 221 для МШП або 1531 для МНА. Значення реквізиту вибирається з плану рахунків бухгалтерського обліку та може заповнюватися автоматично при виборі матеріалу на підставі даних регістра відомостей рахунки обліку номенклатури або при виборі призначення використання відповідно до виду малоцінки. І якщо все правильно, проводимо документ. Якщо ми скористаємося кнопкою Провести, то запишемо і проведемо документ. Але форма документа залишиться активною і ми зможемо продовжити роботу з документом далі. Так і зробимо. Натискаємо кнопку Провести, документ проводиться і ми переходимо в вікно результатів проведення документів. Тут ми знаходимо очікувані проводки по прибуткуванню імена Куртка Ватяна на рахунок 1122 в кореспонденції з рахунком обліку 1531 з відповідними заповненими аналітичними розрізами. По дебету рахунку МЦ реєструється передача МНА і МШП співробітникам, вказаним в табличній частині а стопроцентна сума амортизації малоцінного необоротного активу куртка Ватіна списується на рахунок витрат з використанням відповідної аналітики. У зв'язку з тим, що в демонстраційній базі облік витрат ведеться з використанням рахунків і 8, і 9 групи, списання амортизації на рахунок 9 групи виконується транзитом через відповідний рахунок 8 групи 832. Давайте звернемо нашу увагу на проводки по списанню на витрати вартості малоцінного швидкозношуваного предмету черевики. Загальна вартість черевиків при проведенні документу розподілилась між двома витратними рахунками 91 та 231. Це пов'язано з тим, що в призначенні використання цих МШП використовується спосіб відображення витрат на амортизацію, який передбачає розподілення витрат рівними частинами між рахунками 91 та 231. Давайте подивимось, чи так це насправді. Активізуємо форму документа, відкриємо форму призначення використання і подивимось спосіб відображення витрат. І насправді, в табличній частині способу введено два рядки. В одному вказаний рахунок витрат 91, в іншому 231, а коефіцієнти розподілення в одному і другому рядку дорівнюють одиниці. А це означає, що витрати в такому разі повинні розподілятися між цими двома рахунками пропорційно коефіцієнтам, тобто в даному випадку порівну. Закриваємо відкриті вікна і повертаюся до результату проведення документу, де в останній проводці документа сума амортизації малоцінного необоротного активу проходить по дебету рахунку 0,9 амортизаційні відрахування. Закриваємо вікно результатів проведення документа і буквально декілька слів про друковані форми документа. Для повноцінного заповнення полів цих форм необхідно заповнити реквізити на закладках Додаткова і Комісія. Закладка Додаткова містить реквізити Дозволив, Відпустив, Через кого, кожен з яких забезпечує вибір значення з довідника співробітники організації. В поле підстава можна ввести довільний текст, який відповідає призначенню реквізита. На закладці Комісія так як і в документі введення початкових залишків, які ми розглядали на сьогоднішньому занятті, або вибрати наперед визначений склад комісії з реєстру відомостей склади комісії, або сформувати довільний склад безпосереднім вибором значення реквізитів з довідника співробітників організації. Список доступних друкованих форм відкривається при натисканні кнопки Друк в нижній частині форми. І я вважаю, що ви в змозі самостійно, уважно познайомитися з кожною з цих форм. Зараз же ми підемо далі і перейдемо до документу переміщення малоцінних активів в експлуатації. Закриваємо документ передачі в експлуатацію, документ надходження товарів і послуг відповідний журнал документів і продовжуємо роботу. Документ переміщення малоцінних активів в експлуатації ми самостійно формувати не будемо. Для економії часу познайомимося зі структурою і рухами вже існуючого в системі документа. На панелі функції натискаємо посилання переміщення малоцінних активів в експлуатації. Відкривається журнал документів, де ми знаходимо документ від 17 травня 2011 року. Давайте відкриємо форму документа і подивимося, що там є таке цікаве чи особливе. Одразу скажу, що документ цього типу можна формувати на підставі документа передачі малоцінних активів в експлуатацію. Головне призначення документів цього типу реєстрація в обліку переміщення малоцінних активів від однієї фізичної особи працівника до іншої. Особи, від яких переміщуються активи, вказуються в реквізитах рядків табличної частини. А особа, до якої надходять МНА або МШП, вказується в реквізиті шапки документа. Кому? З допомогою документа, який ми зараз з вами розглядаємо, можна також змінити у малоцінних активів одне призначення використання на інше, для чого використовуються відповідні реквізити табличної частини. І ще одна особливість документа переміщення малоцінних активів в експлуатації можливість при необхідності вибору конкретної партії, яка буде списана при переміщенні. При проведенні документ формує проводки по рахунку МЦ зі зміною об'єктів аналітичного обліку у відповідності із значеннями, вказаними в реквізитах документа. В даному випадку дриль електричний та шурупозавертач були списані з Максимова Юрія Олеговича і передані Любимову Геннадію Володимировичу. Закриваємо всі відкриті вікна, окрім вікна панелі функції де знаходимо посилання на останній документ в схемі обліку малоцінки, документ списання малоцінних активів з експлуатації, який дуже схожий на документ переміщення. Можна сказати, що він виконує половину функцій переміщення, а саме списання малоцінки з рахунків обліку. Давайте знову скористаємось вже існуючим в системі документом. Відкриваємо документ. І дійсно бачимо, що форма списання мало чим відрізняється від форми документа переміщення, хіба що кидається в очі відсутність реквізиту нове призначення використання. В документі списання, як втім, і в переміщенні, я мало не забув про це, організоване автоматичне заповнення по залишкам. Наприклад, ми можемо натиснути на кнопку Заповнити по залишкам, дати згоду на очищення табличної частини і отримати на екрані форму відбору для заповнення табличної частини по залишкам активів. Ця форма забезпечує можливість відбору по декількох параметрах, список яких ви бачите на екрані. Якщо ми встановимо позначку навпроти якогось з параметрів, наприклад, малоцінного активу, і встановимо якесь значення цього параметру, наприклад, вже знайомий нам елемент куртка Ватіна, і натиснемо на кнопку Виконати, Таблична частина документу буде заповнена залишками по позиції номенклатури куртка Ватіна на підставі даних бухгалтерського обліку, що ми бачимо на екрані. І якщо ми проведемо цей документ, ці залишки будуть списані з експлуатації. Але ми не будемо ані проводити документ, ані зберігати його у такому вигляді. Закриємо форму документу, відмовимося від збереження змін а краще створимо новий документ на підставі документа передача малоцінки в експлуатацію. Відкриваємо журнал передача малоцінних активів в експлуатацію. І на базі сформованого на цьому уроці документа номер 1 від 1 лютого 2015 року за допомогою кнопки Вести на підставі сформуємо документ списання малоцінних активів з експлуатації. Як ви бачите, абсолютно всі реквізити, окрім номера документа, заповнені. Нам лишається лише зберегти та провести цей документ. Давайте змінимо дату документа, наприклад, виберемо 2 березня і проведемо документ. Глянемо на результат проведення документа і побачимо проводки, які формуються при проведенні по малоцінному, швидко зношуваному предмету черевики сформована проводка по кредиту рахунку МЦ списання малоцінних активів з експлуатації. А по малоцінному необоротному активу куртка Ватіна, крім проводки по рахунку МЦ, формуються проводки по списанню суми амортизації та вартості актива. Дебет рахунку 1322 Кредит рахунку 11.2.2. Якщо нам треба роздрукувати результат проведення документа, ми можемо скористатися звітом по рухах документа, який повторює цю інформацію і має можливість роздрукування цієї таблиці на принтері. Закриваємо всі вікна. І переходимо к заключному етапу нашого відеоуроку. На цьому етапі ми за допомогою оборотно-сальдової відомості по рахунку проконтролюємо рухи, які зареєстровані в бухгалтерському обліку за період з 1 лютого по 31 березня 2015 року. Давайте відкриємо оборотно-сальдову відомість по рахунку 11.2. Визначимо період звіту. Початок 1 лютого 2015 року, закінчення 31 березня 2015 року. І сформуємо звіт. В результаті формування звіту ми переконуємося, що у визначеному нами періоді по номенклатурній позиції куртка Ватяна зареєстровані обороти 400 гривень як по дебіту, так і по кредиту. Якщо ми скористаємося сервісом розшифровки, зробимо два кліки лівою клавішою миші на комірці з сумою оборота, відкривається звіт картка рахунку за той же період, з якого стає зрозумілим, що дебетовий оборот, сформований документом передача малоцінних активів в експлуатацію номер 1 від 1 лютого 2015 року, а кредитовий документом списання малоцінних активів з експлуатації 2 березня 2015 року. Доволі докладну інформацію по роботі з звітами можна отримати, переглянувши, наприклад, урок номер 47 нашого циклу відеоуроків. Закриваємо звіти і завершуємо сьогоднішній відеоурок. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємось, що наші уроки стануть вам у пригоді. До побачення.